ànd leen liggéey Sénégal ma ànd ak moom liggéey Sénégal euh, mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko ñëw ci diggante wax dëgg yàlla vidéo yi foo tàppe internet di nga si gis sama junni vidéo ma siy wax di défendre Adji Sarr gauche di défendre Adji Sarr loolu moo ma sax tey bu ñu saagaa samay ndey di saaga samay baay ci internet parce que maa ngi wax ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko fi toogee dinaan président Macky Sall moo fi mën président Macky Sall defar na Sénégal kenn saagawul sama qu'un kenn saagawul sama bay. mais le fait que rek ma ne Adji Sarr yor na ay anaconda wu Ousmane Sonko ainsi de suite nit ñi dañ ci doon mer di si gis sen bok, moo tax ma doon ainsi de suite et je les comprends très bien euh, ma femme ne nit nit rek le mën don, gor, gor tamit rek le mën don. doon man Kaliphone ku ma yëg ma yëg la ku ma tin ma tin la ku ma yëgul yëguma la ku ma tinul tinuma la euh, mbirum Adji Sarr bi ñi si nek ñep xam nañ téléphone, téléphone xam na leen message yi workshop bari na parce que avocat yi jigéen yeeg xam ngeen sen bopp du ko fi di tudd tout te jour dina ñëw message yi xol leen seen ay téléphone daal xol leen seen ay téléphone di ngeen gis yan message ngeen doon yone Kaliphone muy avocat yi jigéen yeeg jabaru ministre yeeg xam ngeen sen bopp quoi te jour si dina ñëw ñu tudd wone message yépp yena gëna xam kuy Kaliphone avocat yooyu doon mu bind di wax naka sudul nonu Sonko defal ni defal na bama nek nakar ci prison bi ba génn gisuma sax seen message salut Kaliphone courage ma am dëj sama mak mu bok ak nday bay kenn aduna bindu ñuma sax message Kaliphone Massa ñooñu la euh, kon cela veut dire que yeguñu la tinuñu la té problème bu ñu mës am dañ doon ñew sa workshop di la bind Kaliphone défendral ni même Aïssatou Diop Fall ma koy wax fi en direct bu TFM euh, dama koy jéggalu sax en direct amon na numéro dama ko supprimer dina ko wutaat audio ko jéggalu amna ay temps mo audio ko ci suuf wax ko kàddu yoo xamanteni xamna ba muy dugg suuf du ko faté loolu euh, euh, avocat bu jigen ba parce que Aïssa Diop Fall laaloon na borom këram moom mooy tari ay fatia ki kam ma Aïssa Diop ni dem ci Aïssa Diop fa mom sax jox numéro ba dina leer parce que fi ku gore ñu gore ku gore di ñu goré man kenn momuma du seen deureum man dëkk bi yëpp ñu ngi yaakaar ni Kaliphone ba muy wax si Adji Sarr Adji Sarr dañ ko jox sangam ak sangam amul ku mës a yëkkati 1000 francs ne ma ñoo la jox lii ndax li ngay jàppale Adji Sarr amut man maa doon jël sama alal di ko defal Adji Sarr Adji Sarr gore bi buñ koy xool ba ñëw si moom da ngay toog dafa gore bi te dinaa ko wax fii mu ngi may dégg ay mboqam ñu ngi may dégg parce que mënu ma toog ay at yi at di défendre Adji Sarr suba ak ngoon guddeeg bëccëg di ko woo vidéo dëkk ma nekk France 4 heures du matin 5 heures du matin sax daf may vidéo lu ma xam wax ma xam France di dem ba ci Riyad bi di jël sama ak sama maigre moyen muy joxe touru tantam ma koy di dimbali Sénégal du ben du ñaar dem ba mu ma pizza jëndal ak samay frère parfois sama sœur mu doon wax sax nañu ma parce que temps Adji ma nekk kaso génn Adji Sarr du benn message am bu mu nekk Kaliphone Master ma am dëj Adji Sarr du benn message am bu mu nekk Kali siggil ndigaay te Adji Sarr sànq si weesu mu ngi gis sama statut maa ngi gis statut donc xam naa ni sax damay def nii rek animu euh, fii waa mu ngi nii il a 18 heures lii la dugal statut ay alxuraan nag mu ngi ko dugal de trois heures 4 du matin donc dana supprimer léegi numéro am sax bloqué ko en direct Adji Sarr mënu ma apporter ñaari salaamaaleykum man maa ko doon apporter dinaa ñëwaat tamit si yu bëri ah incha allahu rabi ah, donc dinaa ñëw si lu bëree bëri bëri bëri parce que man moom euh, kenn moomu ma euh, sa problème la nag ku sa problème la profil Adji Sarr lii nga def sa profil lii nga def sa profil nit bu ñuul ak xaw ma la nag lan démb dugal nga ay pensée ay yu kenn xamul euh, je te bloque directement fii en direct Facebook ma bloqué la après ma supprimé bloqué Adji ce numéro bloqué naa après moi supprimer ça ce numéro ok ça sama répertoire mu dañ fa amaloo mo njëriñ ah man soxlo mo dërëm bu ñu dess Adji ñu ci man mais li ma défendre Adji ci kaw souf mu ngi gis samay sat Kaliphone massa mais aduna ngi nonu an nañu numéro mo bloqué légui ñi di am xaaliss ci yow ñi di la dóor ay kurpañ ngay muñ kurpañ yoy ndax xaaliss ngeen di am lolu sen problème la après ngeen zéro ko ok supprimer supprimer numéro Adji Sarr mu en direct supprimer amatuma sa numéro soxlawuma sa numéro yooyu say yeneen i mbokk ak yéen yëpp soxlawuma si kenn man ba may nekk Sall te dinaa continuer di nekk Kaliphone Sall sans Adji affaire de Adji Sarr lay yem man continuement vie incha allah rabbi donc mu ngi noonu deux secondes rek ma am lu ma ok ok bu ko defee man moom comme ni koy waxee rek. Euh, baadoola moom baadoola rek lay mën a doon baadoola baadoola lay mën a ok léegi ñii di lek si yow xaalis ñii di la jël da yóbbu sali porte daal ñii di la dóor ay kurpañ ba nga génnee naan da ngay wax lii da ngay wax laa ma la doon dëfal la wax si raku ki nga nekkal ki fi ay kine, ne ki nga nekkal na la pour ëllëgi ci biir boo bëggee changer version nii wala leneen bal bi dana tàq sa kaw ma ne la noo muñal loolu yëpp a ngi fi day preuve laay waxee nag man ku ma xamul dégg na ma may taraay ñàkk fayda ñëw ma si Adji Sarr pour wut si dërëm bu doon loolu la depuis ma commencé combat Adji Sarr bu ma si jox toon 1000 francs ma ne arrêté naa di ko défendre te Adji Sarr même ba may mujj di am problème keroog dama ko audio ne ko Adji Sarr dama bëggul sax instant bii. ay vidéo nii vidéo yi duuli neen amul benn vidéo bu Adji Sarr sax yor foofu moom dinaa si ñëw ak yeneen ak yeneen vidéo pour yéen ñi ma doon laaj boobu ba léegi Kaliphone Adji Sarr vidéo yi yoru benn vidéo loolu moom barki yonent yàlla Muhammad xaw ma dinañ dem tribunal wala duñ dem mais buñ demee tribunal du ma sa génnee tablette nii téléphone na vidéo gi nii amul vidéo foofu moom yéen ñëpp ngeen xamee ko noonu muy ñii di bëgg ñii di mer yéen ñëpp seen problème la gis naa ay picture ama toog ñuy souvent si yenn plateau yi Adji Sarr prono vous mon vidéo yi amour amul vidéo amul Adji jamono bu téléphone la la iPhone 12 même Adji jamono yële passé am photo Ousmane Sonko gars yi monté woon def ay genre taatu neen mu WhatsApp na ma i nice na de est-ce que yu ñu garde yii ma ne ko dofoo la pour tribunal yaboo nit même ñi ko yor ñi ne ko est-ce que doo ñu rusloo est-ce que yor nga muy làkki daadaa yorul ñaari salaamaaleykum viol ne ko violé ko nit sama ngañ ñu nekku si sama yoon nekku si man moom ni may defaree rek laay yàqee ku ma xamul dégg na ma nit moom yëg ko rek tin ko rek mooy loolu fayu leen ma si dërëm te kenn du ma sa génnee gémmiñam mbala këyit ne Khalifa Sall bi maa ko may 10 000 yi pour si muy défendre Adji Sarr amul du ci nguur de si vie privée xaw lañ koy waxee muy étranger wala ku mënti doon maa si def sama doole maa si doon wax ba sama gémmiñ bi newi maa si doon wax bay yóoxu maa si doon ñëw fii di naan Ousmane Sonko a anaconda ñu may saagaat dama naan ay bés ba bu ñu jàppee Ousmane Sonko wane tablette loolu moom xëy na leneen de loolu moom xëy na leneen xëy na lu ma waxoon naan way jour ba ma defee kii demoon naa kër docteur ñu ginne sama kii ay expert mi ñu def ko si boîte ak dañuy def test ADN nag ñoom loolu seen problème la xëy na loolu moo tax ñu naan na bëggul ñu nekku Ousmane Sonko Adji Sarr maa si raxasu ba mu set huit huit huit huit huit képp ku si bëgg dugg nag yoon bi ngi nii Facebook bi yaatu na TikTok bi yaatu na YouTube bi yaatu na télé yi yaatu na demal nga toog si télé yi ne Ousmane Sonko moo def nii Adji Sarr wala Adji Sarr def nii ñii di lekk ay millions si moom di ko héberger si kër di teg foofu ay garde corps ñooñu ne ñuy toog si internet bi di défendre Adji ñun ñëwuñu woon envers Adji Sarr pour am si moom oto ñëwuñu woon envers Adji Sarr pour am si moom xaalis ñëwuñu woon envers Adji Sarr pour am si moom ay bagage di jaay ngulle fii ñun xam nañu lépp te Inshallah allahu rabbi yi dëgg dina feeñ te man xam ngeen kuy Khalifa Sall dëgg bi dina continuer di feeñ lu ma si góobee dama koy gam ba yeboo ku ma nawoon ndax Adji Sarr bul ma naweti ba yeboo ku ma bëggoon ndax Adji Sarr bul ma bëggati man je suis apériste je continue de défendre président Macky Sall président Macky Sall y a ci Adji Sarr euh, euh, euh, Marème Faye Sall Il y a un di Il y sa problème la taalal Facebook nga plateau télé défendre ce jëkkër tooguma fi pour di défendre jëkkëru kenn tooguma fi pour défendre doomu kenn tooguma fi pour défendre papaay kenn sama bopp laay défendre ak Sénégal président Macky Sall day liggéey Sénégal may défendre Sénégal bu demee ba liggéeyatul Sénégal it ma défendre Kenen, incha allah rabbihi dee di benn yoon la bàmmeel boo dem benn nit a fay tëdd ainsi de suite ainsi de suite donc gars yi xam ngeen tey aussi naroon nañu émission ak biisu ngóone bu 2STV wane ma depuis barki démb pour tey émission confrontation bi par samedi la am mais fu mu toll le samedi parce que suba samedi dañoo un événement tey lañ ko naroon à 22h mais instant bi bu ngeen demee 2STV di 22h dañoo am euh, coupe basket muy mairie foog naa xaw ma lan ñaari basket mooy am te 2STV daf koy def direct ba 0h. donc émission bi naroon commencé 0 heure buy zungoonee démb ba moo woowee nee émission bi heure boobu man amul de problème donc dañuy reporter émission boobu inshallah allahu rabbi ba samedi prochain donc yéen ñi di ma woo yëpp muy journaliste yi télé site internet yi yëpp euh, dinañ ci ñëw incha dina ya xaar lay ma seen ay plateau liggéey pour un Sénégal meilleur inshallah allahu rabbi ku mer sa problème la ku bëgg yàlla na continue de bëgg mom ni la mel ginaaru kenn nenu ko kenn moomu nit ki mom bo nekkee ci ay torof torof ngay xam ñi bëgg nit ki bo nekké ci tolof tolof ngay xam ñan ñoy say mbokk nit ki bo nekké ci tolof tolof ngay xam ñan ñoy ay nit nit ñi bo nekké ci tolof tolof ngay xam est ce que ay jullit dañ wala duñu ay jullit nit ki di leen di xéxal di leen di sonal di leen di déwal di leen di yuuxal boobu seen ay papa ñu ngi toog seen kër seen ay yaay ñu ngi toog seen kër seen ay doom ñu ngi toog seen kër seen ay tante ñu ngi toog seen kër kenn si ñoom du génn réseaux sociaux ne un wala deux man mu ñëw bàyyi lépp di un di deux di trois di quatre ngeen gis conséquence yi ma siy daj yépp am Kaliphone Sall andil Kaliphone Sall sa nangam sa nangam may xeex subaak moom bu dégg bëccëg pour yéen c'est fini sayee julli tubaab ku bëgg nag continuer ngay xeexal walaakaana yooyu kuy bëgg continuer di xeex ak ñi nga xamante ni ñu ngi tëdd seen alal bu dul jeex connexion bu baax sax duñ leen ko jox téléphone sax bu baax duñ leen ko jox sant naa leen gërëm naa leen ba beneen live incha allah rabbi yi président Macky Sall la ñuy waxtaanee Sénégal jëm kanam la ñuy waxtaanee pétrole ak gaz bi di ñëw nan la si ndaw ñi war a gisee seen bopp lañuy ñuy waxtaanee Ousmane Sonko ak Adji Sarr sama nga ñi nekku si procès am ñàkk procès am sama lijjantiwuñ ma seen yoon fu ñu xam ne ñu dem sama nga ñi sant naa leen gërëm naa leen ba beneen yoon incha allahu rabbi yi la famille au revoir da